侵入者だとバカな何者だ の放浪者緑の髪の少年西暦2100年正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった。 元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかないケントたちの冒険の旅は続く隕石かな何だと思う植物の種にも似てるけど植物こんなに大きなとにかく持って帰って調べてみよう待てよ 竜斗の罠かもしれないぞ竜斗の爆弾か何か危険物かももねえやっぱり爆弾だ赤ちゃんだかわいいよせよな直樹こ この島には俺たち以外人間はいないはずだこのまま放っておけっていうの男の子よ絶対に怪しいこいつは竜との罠だ僕にもよく見せてよ お腹が空いてるのかしら困ったな島にはミルクなんかないぞおしめとかもいるよねよしよしへたくそ俺に貸せよ赤ん坊はなこうやってあやすんだよベレレレレレレレレベー そこの子だなよしよしよしよしいろいろいろいろいろべーれれれれれれれれ妹で慣れてるからなよかったヤシの実のジュースが気に入ったみたいどこから来たのかな不思議な赤ん坊だよね 直樹の言う通りもし竜との罠だとすると違う絶対違うそいつは怪物なんかじゃない俺が保証するなしお腹いっぱいでおねむさんみたいあ本当だ眠っちゃったよああかわいいだろ おいみんな行ってみようぜ一体なんでこんなことにあの赤ん坊の出現とやはり何か関係があるんじゃそんなバカなあ、あ、葵ちゃんだ 何があったんだわからない突然光り出して何してるんだ端末から何か情報を引き出しているみたいだ クロル言葉がわかるのかい端末から学習しましたありがとう皆さんクロルはどこから来たの僕の世界はもう存在しません全滅しました100万年前に100万年前一体何があったの僕たちの電脳世界がある時コンピューターウイルスの侵略を受けました デリトロスと名乗るコンピューターウイルスこの電脳世界はデリトロスが支配する リトロスの電脳世界への攻撃は僕たちの住む世界へも壊滅的な打撃を与え帰れなくなりましたなんてことだ100万年前にデリトロスが存在していたなんてちょっと待てよ生まれたばかりのクロルになんでそんなことがわかるえ そうか皆さんは成長をコントロールできないんですねコントロール僕たちの種族は自分に適した環境が見つかるまであの姿で冬眠することができるんです植物の種みたいに君は100万年もさまよっていたのか電脳世界をたった一人でかわいそうに空を見て息をしてまた誰かとお話しすることができるなんて まるで夢のようですクロルもデリトロスと戦っていたんだ僕たちの先輩だねえ俺たちもデリトロスと戦っているんだグラディオンやウェブナイトたちと一緒にああグラディオングラディオン 間違いないグラディオンだ100万年後の天皇世界にデリトロスが存在しそしてグラディオンまでもバカな100万年前のクロルがなんでグラディオンを知っているのかクロル君の世界にもグラディオンが教えてくれクロルそれは 原因はその少年ピョコ疑似空間であるバーチャルダイバーランドがクロルという異分子に拒絶反応を起こしているピョコクロルがいる限りバーチャルダイバーランドの消滅は続くピョコひどいわカロンクロルは100万年もさまよってようやくここにたどり着いたのよ 今までの反応と違った敵が猛スピードで接近中だ君の存在を知って100万年前の敵が追跡してきたというのかそうですジェラード疑似空間のバランスが崩れバリアの効果が低下した今バーチャルダイバーランドは無防備だ急げケント分かったグラディオンジェラードは強敵です 僕の世界を仲間たちを抹殺した憎むべき敵ですクラル仲間の敵は俺たちに任せろ行くぞ直樹ああ用いはいいか直樹にゃまーっああいいぜマジカルステーションへラッ 発進スタンバイグラディオンシュート ラディオン100万年前にもデリトロスと戦っていたのかグラディオンケント時が来れば必ず話す必ずほうあのジェラードとは面白いお前にふさわしい戦闘フィールドを私が用意してやろう やっぱり僕が原因で葵カイトお別れの時が来ましたお別れってどういうことあなたまさかこれが僕の本当の姿だ さようならみんなに会えて嬉しかった 哦哦 クロールは生きている花の姿で何年も何年も新しい故郷を見つけるまでクロール俺たちが帰るとき必ず君を俺たちの世界へ連れていくああそうだね約束だその時までゆっくり休んでくれ。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 始るさ超えてゆこう 増えていたっておいなんで俺がもう一人いるんだよ結城健太は俺だけだみんなこの偽物をえ誰も見分けがつか